babička Dáša. Pač, pač, JK Žabolovus. Tak se jdeme mikinu nějakou. A tady máme krásnou rosničku. Ta je co? Tak a teď ať plave. Tak, teď ať plave. ji musíš takhle stimulovat. Hop, hop, hop, počkej, hop, hop, hop, hop. Tak počkej, já ti tady zase nastražím, aby ona plavala trochu. Ne, zdrhej, pojď sem. Tak, tak hele. A jedem. A, a jedem a plavem. Lekce plavání. No, tak to je rosnička.